ungkapkan X dalam sebutan Y. Firman Allah, barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah. Telah enam dan berapa jumlah bilangan pack yang boleh dijual? Berikan alasan anda. Saya tak nak tolong Salina. Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Deka. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Jaga kesehatan cuy, karena kesehatan itu mahal sangat harganya cuy. Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan teman-teman ya yang datangnya dari Instagram ini sebenarnya requestannya sudah lama banget cuy ya lama banget sekitar beberapa bulan yang lalu ya teman-teman kita di Instagram men DM saya ya uh, tentang video ini cuy yang mana judul videonya itu adalah 35 jawaban Buddha sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia wah ini menarik cuy seperti biasa kalau korang ingin tengok original videonya nanti saya cantumkan uh, link channelnya di bawah cuy ya. dan link videonya juga cuy. Yang mana nama channelnya itu adalah Ahakspedia cuy ya. Ahakspedia di sini saya subscribe cuy ya. Saya sudah subscribe dan saya harap korang juga bantu support ya dengan cara subscribe dan like video-video dari Ahakspedia cuy. Oke okay, cuy, sebelum kita lanjut, kalau kurang memang suka dengan video ini, bantu like-nya cuy. Dan bantu komentar di bawah cuy, supaya mengembalikan algoritma saya yang hilang. Karena beberapa hari ini kita nggak membuat video cuy. Oke, okay, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Halo guys, semua orang pernah melalui zaman okay. persekolahan. Banyak kenangan yang tak boleh dilupakan zaman sekolah ni. Antaranya, ada kenangan manis seperti lulus dalam peperiksaan ataupun dapat piala dalam acara sukan. Ya, ada ya, juga betul, kenangan betul. buruk seperti kena rotan dengan cikgu ataupun terberak dalam seluar. <laughs> Zaman persekolahan ni memang seronok, tapi ada juga masa-masa yang tak berapa seronok. Contohnya ketika waktu peperiksaan. Yang dah study tu mesti happy je kan? Yang tak sempat study tu, ha, mulalah keluar jawapan yang pelik-pelik. Jadi, yang pelik-pelik yang aneh-aneh ya. kali ini adalah 35 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia. Oh. Sebelum tu, oh. random shout out kepada subscriber Saakspeed. Jawapan-jawapan. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video. Bantu support je ya. Bantu support. Ibu negara Malaysia, Puan Rosmah. Eh? Negara Malaysia jawapannya Puan Puan Rosmah. Nah kalau ini saya nggak tahu, saya nggak paham cuy. Karena kita lihat lagi ibu negara pada waktu itu siapa gitu. Apakah belum berganti sampai sekarang? Saya nggak tahu dia jawab di sini tuh Puan Rosma itu ibunya kah atau nama cikgunya cuy. Kalau ini saya nggak paham cuy. Oke, okay, next. Berikan dua peranan dan tanggungjawab bapa. Menghantar ke sekolah, mengambil di sekolah. <laughs> berikan dua peran peran peran peran orang apa seorang bapak gitu mengantar ke sekolah <laughs> mengambil ke sekolah kayaknya masalah pribadi sini sih mungkin dia cuma melihat bapaknya ya ayahnya itu mengantar dia ke sekolah dan mengambil dia ke sekolah lagi gitu ya <laughs> budaya bina ayat berpandukan gambar yang diberi ini telur ayah Nani? Saya suka makan telur. Saya ada dua biji telur. Telur itu bulat. Ini kok? Ini salah tulis. Ini telur ayah yang kayaknya dia salah tulis di sini sih atau gimana sih? Ini telur telur ayam maksudnya telur ayam. Cuman beda hal dengan M ya cuman yang pelik ya yang kelakar itu saya ada dua biji telur gitu <laughs> tapi benar ya yang salah itu itu ini telur <laughs> ini telur ayah gitu ya Bina pantun empat kerat yang pernah anda dengar. Jangan takut, jangan khawatir, itu kentut, bukan petir. <laughs> Beri satu sebab tentang kehadiran kulapuk pada roti es kulapu. Sebab roti sangat sedap. Tunggu, kulapu itu apa ya? Kulapu. Tulis satu pemerhatian lain yang menyokong sebab di 1A. Beg plastik busuk. Apakah hmm? yang diperhati pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Roti lembab tidak sedap. Nantikan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Mata-mata ke hati-hati ke yang ku bawa ku terbang dari laju. Nak rotan dekat tangan ke buntut? terbang dari laju. Nak rotan dekat cikgunya jawab. Cikgu tu jawab kembali cik. Begini cik. Walaupun saya enggak faham ya. Dia jawab apa di atas. Saya enggak faham gitu ya. Tapi yang yang yang keempat ini ya, yang yang dia ini dia kayaknya mengerang banget gitu ya. Lebih ke kayak bete banget makanya. Cikgu Cik, cikgu jawab balik gitu ya. Kat tangan ke buntut? Kat tangan ke buntut? Jangan kata abang tak payung. Jangan kata abang tak pay payung. Jangan kata abang tak payung. Nah ini gua nggak paham lah begini cuy. Jangan kata abang tak payung. Kalau saya ya mengartikan ini sedia payung sebelum hujan. Ya kalau persin bahasa Indonesia ya, sedia payung sebelum hujan. Jangan kata abang tak payung. Gue nggak paham ini sih. Jangan kata abang tak payung. Korang bisa bantu jelaskan ini sih ya. Saya merasa ingin tahu juga gitu ya. Apa yang apa yang pelih dari jawaban ini? Kalau salah iya benar salah tapi pasti ada makna gitu. Budak-budak itu asal bicara gitu ya. Jangan kata abang tak payung ini artinya itu apa gitu ya. Korang bisa komentar di bawah cuy. Oke. Jelaskan kesan-kesan penyatuan barang G dalam sistem enkomienda yang diperkenalkan oleh penjajah di Filipina. Sudah oh, kata, Filipina. saya bukan hidup di Filipina, Ya Allah, tak tahu. Mengapakah penduduk Filipina membenci sistem enkomienda? Mereka suka benci siapa? <laughs> Lu Xiao, Ane, ah, z because oh. sistem enkomienda China Yong Shui Ma nyatakan dua peranan Jose Rizal dalam perkembangan nasionalisme di Filipina. Jose Rizal siapa? Ada Facebook tak? Saya pergi tanya dia. <laughs> Saya orang Taiping, bukan Filipina, moy. Bagaimanakah negara Filipina membebaskan diri daripada penjajah yang pertama? Haiz, tanya orang Filipina lah. <laughs> Ada Facebook tak? Ini Ros Rizal ya Dia cari Facebook Ini tentang sejarah ya Sejarah Filipina eh, saya, saya pribadi saya juga tak tahu ya gitu ya Sejarah di Malaysia tentang Filipina itu bagaimana Tapi ini anak kayaknya ada masalah deh kayaknya kenapa dia bisa menjawab ini dengan barbar gitu ya saya pribadi kalau waktu masih kecil dulu ya, masih muda. Kalau saya tak tahu, saya tak paham, saya saya kata tak paham saja, saya kosongkan je ya uh, jawabannya gitu. Saya kosongkan je dan ya terserah guru mau cakap apa gitu. Memang saya tak tahu, tapi ini dia barbar banget sih. Dia kayak apa ya? Aduh, gila sih ya. Budak dulu-dulu ya. Mereka tuh barbar gitu ya, nakal banget. Apakah nama haiwan ini? <laughs> Kambing. jadi pertanyaan saya cuy. Dari segi mananya, ini kalau di, Mal di Indonesia cakepnya ini belalang gitu ya. Kalau di uh, Malaysia saya tak tahu, mungkin belalang juga cuy ya. Dari segi mananya, se apa namanya, seekor belalang bisa dikatakan kambing gitu. Orang dari dari segi mana gue kayak mau menang kayak mau menangis lihat ini sih kambing atau karena dia bertanduk kalau dia cakap kecoa ya atau apa sih penyebutan ini yang selalu ada di di bilik apa bilik mandi gitu ya bilik kamar mandi di wc mungkin mungkin iya ini kambing cuy kambing apa ayahnya itu peternak kambing memelihara kambing? Saya tak faham je. Kok bisa gitu? Goodness. Salina bercadang menjual 540 biji kek cawan dalam bentuk pack. Terangkan bagaimana anda boleh membantu oh, Salina soalan menentukan ini bilangan je, kek cawan dalam satu pack adalah 6 dan berapa jumlah bilangan pack yang boleh dijual. Berikan alasan anda. Saya tak nak tolong Salina. <laughs> tak mau keluarkan tertawa saya cuy ini tengah malam sebenarnya cuy saya tak harap, saya tak harap ternyata video ini selucu ini cuy sekelakar ini gitu <laughs> dia bisa <laughs> saya tak saya tak nasa apa tolong sal Salina kita next. Apakah haiwan ini? Kau kedai. Buaya. Nah kalau ini hampir mirip gitu ya. <laughs> hampir mirip gitu. Ya. Nah kalau ini masih ya masih masih enggak an lah. Kalau ini ya mungkin penyebutannya saja yang salah gitu ya. tapi agak menuju ke ini ya krokodil gitu ya. <laughs> Jadi jawabnya buaya gitu. Ya. Yang tadi itu kambing lah itu yang parah banget sih. Catatkan resipi ciptaan kamu di ruang berikut. Nama resipi, goreng pisang. Bahan-bahan, pisang. Cara-caranya, goreng. <laughs> Apa yang terjadi seandainya manusia melupakan Allah Subhanahu Taala dalam kehidupan mereka? Neraka kirim salam. <laughs> Wah, tulis jawapan yang betul. Hidup seseorang manusia itu akan binasa. Betul, betul, betul. Mengapakah kota Makkah sangat penting bagi orang Islam? Kerana ia merupakan kiblat. Kota Mekah lebih indah daripada kota Paris. <laughs> Senaraikan dua faktor Uthman bin Affan dipilih ke Mekah setelah orang Islam disekat di Hudaybiyah. Ini sejarah ke agama? Namakan ibu Nantang negeri bagi balik. negeri negeri tersebut. Melaka, bapa Melaka, Pulau Pinang, Datuk Pulau Pinang, Sabah, nenek Sabah. Nurul dan Syida telah ditugaskan oleh guru mereka untuk membersihkan bilik makmal. Syida cuba untuk curi tulang dan memberi amaran kepada Nurul agar tidak memberitahu guru mereka mengenai sikapnya. Tindakan Nurul, dia harus memberitahu guru atau suruh Syida untuk meletakkan tulang itu balik. <laughs> Nyatakan aktiviti laut masyarakat kerajaan Melayu awal berdasarkan gambar. Mula-mula mula ku happy Tiba-tiba dia sakitkan <laughs> hatiku Tak apalah Terima kasihlah Jadi kekasihku Kenapa jadi lirik lagu gitu ya Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar seperti ayah kahwin lain. <laughs> begini cuy Astagfirullahaladzim saya, saya, saya tertanya-tanya gitu ya kok Buddha kok Buddha bisa menjawab hal seperti ini cuy kalau apa ya saya saya Buddha-Buddha dahulu saya kalau melihat gambar ini saya akan menjawab ya apa ya saya tak tak kalau dibilang eh, seperti orang kawin, mungkin iya. Yang jadi masalah seperti ayah kawin lagi, kawin lain gitu ya. Itu hal yang menurut saya nggak nggak masuk di akal gitu. Seorang Buddha bercakap seperti itu gitu ya. Apa? Astaga, saya nggak saya nggak habis pikir makanya saya kayak tadi terperanjak gitu ya karena saya saya tak tak sadar dia bakal menjawab seperti ini. Apakah budak-budak zaman dulu itu mengerti soal perkawinan gitu ya? Seperti ayah kawin, kawin. ini ini jawab, jawaban benernya pakaian adat ke? Eh, uh, uh, apakah ini raja saya saya nggak paham ini sih ya. Pokoknya keluar dari sepe, apa namanya seperti ayah kawin kawin lain gitu ya. Aduh. Nyatakan satu tugas Sumpah. utama pada Menteri naikkan harga barangan. Nyatakan tiga jenis najis dalam Islam Bonus. Cair, keras, kuning-kuning Berikan tiga alat istinjak dalam kategori benda kesat Tukul, apa yang dimaksud ini cuy cair keras kuning boc panah panah laras bodoh cara orang Arab Quraisy untuk menghapuskan kerajaan Islam? Mana saya tahu cikgu, time tu pun saya tak hidup lagi. Senaraikan etika peperangan mengikut ajaran Islam. Makan kurma sebelum perang cadangkan satu cara untuk menjadikan kerusi itu lebih stabil. Stabil dah ni. Cadangkan satu cara untuk menjadikan kerusi itu lebih stabil. Untuk menjadikan kerusi itu lebih stabil. Stabil dah ni. Tunggu, tunggu, tunggu, Stabil dah ni. Iya, kalau kasat mata gitu ya, kasat mata ini udah stabil gitu ya kecuali kursinya itu kakinya ada tiga ini kakinya ada empat jadi stabil lah wah kalau ini saya tak paham cuy tapi di sini <laughs> maksudnya penjelasan atau gimana sih makanya dia jawabannya stabil dah nih ya jadi salah gitu ya dia menjawabnya seakan-akan songong gitu ya saya tak paham ini sih kurang bisa jelaskan ya untuk yang ini kursi ini cuy oke okay, next rakan kamu berminat untuk menderma darah kirimkan SMS kepada rakan kamu itu untuk memberitahunya maklumat lanjut mengenai acara tersebut Hola babe, ada dengar-dengar you minat untuk mendema darah. Betul ke you nak derma? Kalau you tak ada darah macam mana? You pula minta darah. Nanti I pula kasih you darah I yang hmm dap. Kalau you sakit macam mana nanti? You nak mati ke? Dah gila ke pe you? Lencai sudah mari ma. Sekarang lu nak tunjuk something lu kat gua? Wah takut leh. Lu fikir masa-masa kari ayam sebelum buat keputusan macam gini? Kalau tak, gua akan cari lu dan family lu. Gua potong semuanya. Okey? Selamat malam baby. Love you. Ha ha ha, ha. Jumpa esok. ini kalau kita baca dari ininya ya, dari kalimatnya ya kalau saya uh, ya menurut saya pribadi cuy ya ini bukannya anak anak psikopat gitu ya kok ngeri banget gitu ya yang jadi yang salah kok dia bisa niat menulis itu dalam jawaban gitu ini jawaban Eh, di sekolah gitu ya kok dia bisa menulis hal seperti ini seakan-akan sudah terbiasa melakukan itu gitu ya sudah terbiasa uh, menuliskan ini kepada orang lain gitu ya berkata kasar kayak kalimat-kalimat psikopat gitu ya ah bodoh lah muah Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Sejak berkahwin dengan jutawan, Siti sering bersedih dan merasa terkongkong sungguh pun hidupnya dalam serba kemewahan. Bagai burung dalam seluar. Ku bisa bagai burung dalam seluar. rasa dia jawab gitu gitu singkat padat gitu astaga jauhkan ayat di bawah ini senyum itu sedekah betul itu solat itu tiang agama betul itu saya sokong budi yang baik dikenang juga betul itu kebersihan itu sebahagian daripada iman betul itu Ucapkanlah insya-Allah apabila berjanji. Insya-Allah. Senyum. <laughs> maksudnya jauhkan bahasa apa ayat di bawah ini gitu ya. di kayaknya di sini dia salah tangkap gitu ya maksudnya apakah jawaban ini benar apa tidak mungkin dia berpendapat seperti itu sih makanya dia bilang betul itu tapi pertanyaannya adalah atau dis, kita disuruh untuk membuat uh, apa namanya kalimat ini dari huruf jawi gitu ya kayak huruf Arab gitu ya. Nyom. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Firman Allah, barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah. tunggu tunggu saya langsung tangkap jawaban ini cuy begini ya saya jelaskan sedikit ya maksud maksudnya ya, dia menjawab seperti ini itu bukan jawaban yang benar tapi dia kayak menyerang gitu menyerang cikgunya kembali gitu ya kalau orang lain menyusahkan kita ini akibatnya gitu makanya dimasukkan ayat tak paham mereka bisa terlintas di pikirannya untuk menjawab seperti ini cuy apakah ini spontan dia menjawab sini spontan atau memang dia sudah terlalu lama memikirkan itu makanya dimasukkan ayat ini gitu ya tapi bagaimana caranya dia bisa berpikir tiba-tiba ke ayat gitu ya Astagfirullahaladzim berarti agamanya Buddha ini bagus gitu agamanya bagus cuman dia memang kalah di matematika Kayaknya seperti itu Ci ya <laughs> Tapi ini Sumpah ini kelakar banget ini <laughs> Kalau saya di posisi dia Saya tak menjawab apa-apa gitu ya Ke orang lain Kelak di akhirat akan disusahkan oleh Allah Ibu saya seorang yang tegas Dia juga seorang yang rajin Hobi ibu saya ialah main telefon Terangkan kegunaan objek tersebut Lampu suluh Suluh tempat gelap Bubu Cari kapal terbang hilang Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini Fikirlah perkara itu masak-masak Sebelum kamu membuat keputusan Cikgu Melati Mari kita berkahwin Apa masalah awak ni? Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini Betul, mahu pengawal istana membuat kawalan ketat di seluruh istana ini. Okey. Dayang-dayang, sediakan peralatan bersiram yang segera. Sebentar lagi, Putri Mayang Kirana ingin bersiram. Okey. <laughs> Dia jawab Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah ini. Semasa pemergian Beta ke Tanah Suci, Tengku Mahkota akan mentadbir negeri ini. Pati yang hendak tanya, siapakah Tengku Mahkota? Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Apakah aktiviti yang diadakan di sekolah kita sempena sambutan hari kebangsaan? Tak tahulah. Aku pun tak datang. Lengkapkan peribahasa di bawah. Ada udang di sebalik batu. batu. Air tenang jangan disangka tiada. Tanah. Berat mata memandang. Berat lagi bahu memegang. Bagaimana acuan? Begitulah aduan. Lakang parang diasah lagikan. Tajam. Oh ya, tajam. Bapa borek. Anaknya golek. <laughs> Bahasa jiwa bahasa bangsa. Biar lambat asal selamat. kan selamat. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan sekumbang. Di mana ada kemahuan, di situ ada keambilan. <laughs> Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan mayat. Hidung tak mancung, pipi tak merah seperti kera mendapat nasi. Seperti katak di bawah kerusi. Seperti ketam menyuruh anaknya berjalan laju. Seperti tikus membaiki kereta. <laughs> Sudah jatuh ditimpa kemalangan. Seperti kacang lupakan Seperti tikus Membaiki kereta Nyawa Di mana bumi dipijak Di situ langit terbang Ada gula Adalah Manis Tuliskan pemerhatian kamu terhadap haiwan berikut. Pemerhatian saya terhadap siput babi ini perlahan berjalan kerana dia akan berfikir, adakah dia siput atau babi? Sinar manakah yang paling berbahaya? Sinar matamu. Terangkan jawapan anda. Sinar matamu bagai api menyambar. Baguslah, masuk AF. Berdasarkan gambar di atas, tulis satu peribahasa yang sesuai. Tak sabar malam pertama. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang... Aduh lelah rasanya video ini durasinya cuma 9 menit lebih tapi kok lelah banget gitu ya keringat padahal pakai AC ah. <sighs> oke okay, cuy itulah tadi <laughs> jawaban-jawaban bocil yang barbar menurut saya cuy ya saya tak sangka ya bakalan sekelakar ini cuy selucu ini cuy ya seandainya saya tahu bakal sekelakar ini ya yeah. saya akan mereaksi video ini itu di tengah hari atau di sore hari, di petang hari gitu ya. Saya mereaksinya itu tengah malam cuy. Makanya saya agak menahan tertawa saya keluar gitu ya. Makanya sakit perut saya cuy. Kayak ulu hati itu kayak tertekan gitu ya. Aduh saya nggak nyangka bakalan sekelakar ini gitu cuy. Saya saya pikir itu lebih ke pelik aja gitu ya. Pertanyaan eh, jawaban-jawaban yang pelit tapi banyak juga yang kelakar terutama Salin, Salina Salina tadi tu cuy Saya nggak menyangka dia akan menjawab itu gitu ya Saya tak nak bantu Salina gitu Saya kayak mau menang Itu lepas banget ketawa saya cuy Dengan yang kedua itu kambing Kambing Kenapa? Apa? Ah, dari segi mananya dia mengatakan itu mirip kambing gitu. Oke cuy. Aduh, ini durasinya panjang banget. Padahal videonya ini cuma singkat, cuy. Sebenarnya ya, cuma singkat. Cuman saya lebih banyak ini, cuy. Lebih banyak apa namanya? Uh, menertawakan hal-hal yang nggak tahu selera humor saya kah yang berlebihan atau gimana, cuy. Apa kurang terhibur dengan video ini? Apa kurang ngakak dengan video ini? Apa cuman saya aja? orang bisa komentar di bawah aja ya saya tak saya tak paham kenapa saya sebi sebi apa sebisa ini tertawa gitu berlebihan gitu ya sumpah saya nggak berlebihan untuk tertawa saya memang jujur tertawa gitu karena memang lucu gitu cuy mungkin yang uh, ini cuy yang menurut kalian itu pelit saya humornya itu beda saya tuh gampang sekali tertawa gampang sekali terhibur cuy ya